去看花。 那是，要是爸爸中午啃了一百斤，爸爸他那边看，那小孩子么看妈妈？屁呀！哈哈哈！承认了。哎，爸，我想要阿公去住嘞吼。对我。对啊，他要看妈妈。对，要看妈妈。爸爸老婆惯了，我想要阿爸爸阿公。那他为什么？如果爸爸那边看阿公好啊？ 稍微不均匀，要长高，你吃那一点点。

现在就这样子。 時間です。すみません。